you, it's stupid When I'm alone with After. you, I never feel lucid अब चाहिँ हामीहरू फेरि प्र्याक्टिसको लागि अर्को एउटा पिक्चर लियौँ सुरुमा हामीले अघि नै जसरी क्विक सेलेक्सन टुल लियौँ यसलाई ठुलो पारिदिउँ जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँदैन with you.